Yo no soy ningún comediante. Yo no soy un nombre en un documento. Yo no soy un número en un papel, yo no soy un nombre en un recibo de sueldo. Yo soy yo y ustedes son ustedes, únicos, irrepetibles, insalvables a veces, pero son ustedes y yo soy yo. Yo no vine a esta cloaca a vivir de acuerdo con sus expectativas y ustedes no vinieron a esta cloaca a vivir de acuerdo con mis expectativas. Yo hago mi vida, ustedes hacen la suya. Si nos cruzamos en algún lugar, en algún momento, en algún show, será maravilloso y si no, no hay nada que hacerle. Así es la vida. Las cosas no se buscan, las cosas se encuentran. Las cosas no se encuentran, las cosas se buscan. Esa es la vida. Yo soy yo, yo no soy un comediante, yo no soy un director de cine fracasado. Bueno, puede ser. Yo no soy liberalista. Yo soy yo. Yo soy Matt Rob Locasio. Y él es el Oliver Koslo. Y es ella, Agostina Mariel. Y el loquito ese es él, Nicolás Mavrovich. Esto, gente. Esto fue Oni el día después de la raza. Gracias por venir. Nos vemos cuando Dios baje al cuarto Jesús. Vale la pena también agradecer, en primer lugar, a Distrito 7, que nos dio la oportunidad de hacer el primer show de esta Tamará. Agradecer a nuestro equipo, que aparte de equipo son amigos. Agradecerle a Seba Cerati en los sonidos. A Jessy Maura. A Estela García, que estaba en la cuerda. A Javi Alemani, los dibujantes y amigos. Y a ustedes por haber venido acá esta noche y escuchar a estas cuatro personas decir su opinión sobre las cosas. No somos iguales, somos diferentes, no somos mejores, no somos peores. Somos Sony. Buenas noches.